welcome back to my new video guys ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು after a long time video ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು one and half month gap ಆಯಿತು ಅದು ಬೇರೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಲೈಟಾಗಿ so God is great just ಮಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ <sighs> ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ ಗುರು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಮ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗಿವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಜಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಟೆಂತಿಂದ college start oh my god so ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೆಂತ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಟು ಟೆಂತ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಡ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಿ ಯು ಡಿಗ್ರಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಓದೋದು ಓದೋದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ನೀವು ಆಟ ಆಡೋದು ಸೊ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ಆಟ ಆಡಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೇಗಿದೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗು ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಪಿ ಯು ಬಂದರೆ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಒಂದು ಲೈಫಾ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫ್ನ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೋ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಬ್ರೋ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ it's a part of your life ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪಯಣ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೀನಿ so night evening five o'clock ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ two days full sixth and seventh ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಟ್ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಏಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಕೊಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಹಿಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಸೇಲಮಿಂದ ninety eight kilometers so Pondicherry ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ but Pondicherry the best place to see ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನು ಅದೇ ಇದೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತರ್ಡ್ ಮುಗಿಯೋ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಟೆನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೈನಂಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ರೂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ ನನಗೇನಿದ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಡರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ Nitesh first time rider like riding ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ seven hundred to eight hundred kilometers ಹೊಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ I just want live my life to the core ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ I just want thank them a lot ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ I just want thank my parents ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರಾನೇ ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಬಿಡು ಏನಾಗಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಇದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ I tell you one and all ಅದೇನು ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದೇ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮೈಲೇಜು ಥರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಫೀಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೇ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ like two months back change ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ this bike is like craziest bike ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ರೈಡ್ ಗುರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ರೈಡಲ್ಲಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನೋ ಬೇಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಿಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರೋದೆ ಒನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯಿತು ದುಡ್ಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಹೋಮ್ ನಾನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so at least two to three months ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಫುಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು humble request please do support me ನನ್ನದು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನನ್ನದು ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗಂತಲೇ ಓಪನ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಏನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ನಾನು ಏನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ so stay tune to my channel take care bye love you guys